see this beautiful place I am walking alone on this mountains <sighs> <sighs> <sighs> oh slippery oh this is hard to go up yeah little bit I, I can manage it manage climbed up you see it is hmm yeah yes this is the only way see yeah oh ये है मसूरी जहाँ से मैं चल रहा हूँ पैदल क्योंकि आज बाइक नहीं चल सकती और फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी बर्फ़ फिर से पड़नी स्टार्ट हो गई है ये वाला तो मैं आपको पूरा रास्ता दिखा दूंगा ओह हाँ ये देखिए how स्मार्टली ये है देहरादून और ये है हमारा मसूरी की हिल्स जहाँ पे हमें पैदल चलना है हाँ ओम Sí.